दोस्तों तो कैसे हैं आप आज के इस वीडियो में हम डिट्रोइड्स गेम का part number chapter number three part number four आपको दिखाएंगे कि कैसे ये होता है और किस तरह ये कंप्लीट होता है इसका क्या क्या तरीका है तो आइए देखते हैं मैं आइकन को दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक पहले पहुंच सके लाइक शेयर करें कमेंट करें और दोस्तों के साथ एंजॉय करें इसमें आपने एक एक आदमी को पहले मारना है और राइट लेफ्ट क्लिक से अपनी सेफ्टी करने है ई e बटन से आपने आ, इसे उठाना है और He's usually good for some smokes, but he ain't gonna talk to a cop in front of Gen Pop. यहाँ पर क्या जबरदस्त फाइट होते हैं बहुत ज्यादा लोग होते हैं यहाँ पर आपने एक काम करना है मेरे इस वीडियो को स्किप नहीं करना है पूरा देखना है ताकि आपको समझ आए इन लोगों को आप मार दे तो इसके बाद आपने ड्रॉप लेना है इस 間が मुझे तो ये बहुत पसंद है यहाँ के साथ गेम खेलेंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है मगर एडजस्ट करना पड़ेगा आपको मुझे बताया कि आपको कौन सा गेम पसंद है अच्छी गेम की वीडियो मैं बनाऊँ अगर आपको कोई गेम डाउनलोड करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन मसला है ये मैं तो आप मुझे कंप्लीट हो जाए तो फिर लेफ्ट क्लिक दबाना तो ये दूसरे स्टेप में जाता है फिर राइट वाला क्लिक दबाना है दबाना है दबाना है फिर रेड पे आ जाए और ये लाइन कंप्लीट हो जाए तो फिर लेफ्ट दबाना है आपने तो इस तरीके से आप जीत जाएंगे विनर तो ये तरीका है इसका हाँ, Time to visit Wireboy over in the workshop. Chapter number 10. तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक पहले पहुंच सके दोस्तों के साथ शेयर करें लाइक करें और एंजॉय करें